Eli bersama teman-temannya mengikuti acara pramuka yang diadakan oleh sekolahnya. Mereka memiliki misi untuk mengunjungi empat pos yang tersebar pada beberapa tempat. Namun, syaratnya untuk mengunjungi semua pos, mereka harus melalui titik poin yang berada di antara keempat pos tersebut. Kira-kira kalau kita tambahkan sebuah stopwatch untuk menghitung pergerakan waktu tempuh Eli akan seperti apa ya grafik dan jarak perpindahannya? Yuk kita temukan jawabannya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Bertemu lagi ya dengan Mbak Widya. Di video kali ini kita akan belajar menggambarkan grafik jarak dan perpindahan terhadap waktu yang dialami oleh benda yang bergerak. Nah, kita ambil contoh ya pada kasus Eli dalam menjalankan misinya. Nah, sebelum kalian lanjut tonton video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini Terima kasih. Eli dan teman-temannya mulai bergerak dari titik poin ke pos 1 jika panjang lintasan dari titik poin ke masing-masing pos adalah sama, yaitu 50 meter, dan pergerakan Eli diukur dengan sebuah stopwatch, maka jarak yang ditempuh Eli dari titik poin ke pos 1 adalah 50 meter. Dalam waktu 10 menit, Kemudian Eli dan teman-temannya bergerak ke pos 1, kedua melewati titik poin dengan menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 menit. Begitu juga ketika Eli bergerak dari pos 2 ke pos 3 melewati titik poin, ia menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 menit. Kemudian mereka bergerak ke pos terakhir yaitu pos 4 dengan menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 menit sehingga jarak total yang ditempuh Eli dan teman-temannya adalah 350 meter. Maka pergerakan Eli berdasarkan waktu tempuh dan posisi Eli bisa kita catat dalam sebuah tabel sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, kita bisa gambarkan pergerakan EI dengan sumbu X merupakan data waktu tempuh dan sumbu Y merupakan data jarak tempuhnya. Maka, jarak tempuh ELI dapat kita gambarkan dengan grafik sebagai berikut. Teman-teman boleh lihat di sini gambar grafiknya. Saat Eli dan teman-temannya belum bergerak, maka posisi Eli di 0 meter dalam waktu 0 menit. Dan ketika bergerak ke pos 1, posisinya bertambah 50 meter dalam waktu 10 menit, sehingga akan kita dapat bentuk grafiknya seperti ini. Saat bergerak ke pos 2, posisinya bertambah 100 meter dalam waktu 20 menit, sehingga akan kita dapati bentuk grafiknya seperti ini pula. Saat bergerak ke pos 3 juga demikian bertambah 100 meter dalam waktu 20 menit. Begitupun saat bergerak ke pos terakhir posisinya bertambah 100 meter dalam waktu 20 menit. Sehingga jarak tempuh Eli terus bertambah seiring dengan waktu tempuh yang juga bertambah maka grafik yang ditempuh Eli dan teman-temannya dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, oke okay, teman-teman, kita sudah membahas tentang penggambaran grafik jarak. Lalu, seperti apa ya grafik perpindahannya? Karena Perpindahan itu digambarkan dengan menarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir, maka perpindahannya dilakukan Eli setiap 10 menit dapat kita gambarkan sebagai berikut. Nah, teman-teman, perhatikan gambar grafik ini. Saat Eli dan teman-temannya bergerak, maka posisi Eli berada di 0 meter dalam waktu 0 menit. Ketika bergerak Ketika bergerak ke pos 1, posisinya bertambah 50 meter dalam waktu 10 menit sehingga akan kita dapati bentuk grafiknya seperti ini. Dan saat bergerak ke pos 2, Eli bergerak ke titik mula-mula sehingga menit ke-20 perpindahannya menjadi 0. Ingat ya, perpindahan adalah jarak dari titik mula-mula ke titik akhir jika Eli kembali ke titik mula-mula, maka perpindahannya menjadi 0. Kemudian Eli bergerak ke pos 2 yang jaraknya 50 meter. Dari titik mula-mula, maka perpindahannya yang dialami Eli saat tiba di pos 2 atau pada menit ke-30 adalah 50 meter. Sehingga akan kita dapati bentuk grafiknya seperti ini. Dan saat bergerak ke pos 3 juga demikian. Karena melewati titik awal perpindahannya kembali ke nol. Pada menit ke-40, saat tiba di pos 3 perpindahannya menjadi 50 meter karena pos 3 berada 50 meter dari titik awal. Sama halnya perpindahan yang dialami Eli saat berjalan ke pos 4 sehingga grafik perpindahan yang dialami Eli dan teman-temannya dari titik awal hingga ke pos 4 adalah sebagai berikut. Oke, sampai di sini. Apa teman-teman sudah bisa paham ya? tentang bagaimana cara menggambarkan grafik, jarak dan perpindahan yang dialami benda yang bergerak. Nah, penasaran seperti apa contoh soal dan pembahasannya? Yuk kita pindah ke video setelah ini ya.